la knabino laboras. Si laboras, laboras ca laboras. Si laboras au si dormas, si bona. Si laboras multe. La knabo ludas, li ludas multe il ludas ca il ludas ca il falas ca li falas ca li falas multe li falas li ludas ca li dormas la virino ca le viro li ca si ne laboras Si cantas, si cantas multe, kai li li li ludas kai li kai dormas kai uh, kai li cantas li ne laboras kai si ne laboras la knabino si laboras si laboras multe la virino kai la la viro ne laboras. La knabo dormas. Ludas. Kai falas. Li falas multe. Do, kiu laboras? Kiu cantas? Kiu falas? Kai kiu dormas?